कृते जय जय हे महिषा सुरभर्तिनिरम्यक वर्धिनि शैलसते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्षिणि दुर्मुख शोषिणि सिन्तु जय जय निर्मसुरमर्धिरं जगपर्दिनि शैलसुते वै जगतं भमदम् भगतम् भवनं प्रियवासिनि आसरते ैतभवन्दिनि दासरते जय जय देवषासुरवर्तिनिरम्यगर्धिनि शैलसुते महिषतखण्ड विखण्डित रुन्द विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते युगज विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते भुज दण्डनिपातित खण्डविपातित मुण्डपटाधिपते जय जय हे महिषासुरभर्धिनि रङ्ग्यकवर्धिनि शैलसते